ფიონა მირა ვახნიშონ მეტა მაგარი კაბეჩკა ხოშ ხნამიშა ისტიმო მარაკა ხონამო მამა ჩუნო ფეტო სურათიო ჩამდა დასტმგირია ოსპეში ნაზარმ დუშანბედა აიროპორტა ملیکی یک هست ما میرم کار کنم تا عباد کنم زندگیرم ما باید برم و چکم بی ازم بگیرم دانشگاه هم تمام کم دیپلوم داد از جای کار نیست گپ گپی سوم ایو چه تمام من سوا در کار نیست بیلی در دست نیاد روزی پرواز منی شید و چه بس که گیریه را جان و جگرت غریب شید زنگای دم بدم شید یکی برداشت بود با مزم گیریه دور از زور زور مگم بطن کای میرستم قچاق کرد با بری روش нестум гирья накӯти лайли ёдум кади зангам наза сурат ба нигоҳ ки майли пушкин ма ёд мекунам шамолои лави дарёта шишта қатӣ бачаҳо магазини сари кӯча оча ма ёд мекунам нонои гарми чакдонита ма ёд мекунам очахамхориму дӯстдорита марамрам вақти қатит бигӣ бармишкара ду соли донишгоҳа хатом кардум маошти зиндагӣ маҷбур кардеста бояд кунам завошти бояд билет бигирум ғарибӣ парвоз кунам очаҷон бояд ман бурам зиндагӣ расо Vater.